Pues, nos presentó justo una forma, la forma como eh, a partir del libro este, Estefan nos, da un acercamiento a la filosofía y a la historia política menos rigurosa y más viva, y sobre todo divertida, haciendo que reflexionar al, lector y sobre todo eh, permitiendo lo contradictorio que, bueno, una gran contradicción con respecto a la modernidad con la cual se marca que el conocimiento debe hacerse solo eh, accesible a los expertos, aquí justo el conocimiento se está haciendo accesible a todos. Entonces, eh, a continuación va a participar el doctor Julio Volvitnik. Desde 1992 es profesor investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México es miembro del ESNI desde 1993, actualmente tiene el nivel más alto. Es doctor en Ciencias Sociales por el CIESAS de Occidente y se concibe como pobretólogo. Ha sido profesor visitante de las universidades de East Anglia, de Bristol, de Manchester eh, y de la Universidad Iberoamericana. Ha dedicado 30 años a estudiar y a combatir la pobreza, ha publicado numerosos libros, artículos y capítulos de libros, la mayoría sobre pobreza. Entre 1988 y 1991 fue coordinador técnico, director del Proyecto Regional para la Superación de la Pobreza en América Latina del PNUD. Fue diputado federal externo por el PRD. De 2008 a 2010 fue consejero ciudadano del Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal desde 1995 escribe en La Jornada, la columna semanal Economía Moral. Recibió el Premio Nacional de Periodismo Ciudadanizado 2001 y el Premio a la Mejor Tesis Doctoral en Antropología Social de Lina en 2006. Es miembro de número de la Academia Mexicana de Economía Política y en dos ocasiones ha sido miembro del Comité Científico del programa FROG Comparative Research on Poverty con sede en la Universidad de Bergen, en Noruega. Entonces, eh, le doy la palabra al doctor Domingo. Gracias. Bueno, es... Eh, normalmente el orden alfabético hace que sea yo de los primeros o el primero en hablar. Qué bueno que acordamos un orden distinto. Me encantó oírlos a los dos. Este, tengo por aquí el tema que uno de los muchos temas que abordó muy bien este, Mauricio es eh, el de la reapropiación de la violencia, un tema muy polémico. Yo no había visto la, expresión, no la había leído, excepto cuando leí el ensayo que viene aquí como primer ensayo que yo leí hace un par de años cuando lo leí en Desacatos, en la publicación de Desacatos, no había oído la expresión reapropiación de la violencia por los judíos, este, pero lo, la había sentido, la había percibido durante mucho tiempo, que ese era, digamos, lo que, había ocurrido. De hecho, digamos, en, todo el proceso de colonización y de después apropiación del territorio de Israel, pues había una corriente no violenta y otra corriente violenta, y a los violentos les llamaban terroristas, el Irgun y estas cosas. Entonces, bueno, ahí la, manera además maravillosa como la cuenta eh, Stefan sobre la película es no que los judíos en el Estado de Israel se repropiaron de la violencia, sino que Claude Lanzmann, judío, se reapropia de la violencia al tratar de una manera violenta a sus propios entrevistados, entre ellos, la mayor parte de ellos, víctimas del nazismo, sobrevivientes de los campos de concentración. El caso más dramático es el del peluquero bomba, que cortaba el pelo a las mujeres antes de entrar a la cámara de gas o incluso dentro de la cámara de gas antes de que cerraran las puertas, obviamente, y que Lanzman pone en la entrevista, lo entrevista mientras está cortando el pelo a una persona para que reviva de manera más total esa experiencia que vivió, me imagino, durante años en en el campo que a lo mejor fue la causa de que sobreviviera, lo necesitaban para rescatar ese valor de uso cabello, como rescataban dientes, sobre todo dientes de oro, etc. Este, y el entrevistado no quiere continuar, y Lasman lo presiona, lo presiona, lo presiona, entonces dice, dice Stefan, ahí usa la y la usa para un fin muy importante y es el fin que tenía la, película eh, yo creo que es eh, digamos realmente es muy brillante tu análisis este, Stefan porque ves cosas que no son fáciles de ver y además te apoyas muy inteligentemente en algunas entrevistas que han hecho a Lanzman pero es muy claro como el director de esta película, que son puras entrevistas, no hay música, no hay, este, no edición, no hay eh, otras cosas este, que hay en otras películas. Eh, busca negar todo el tiempo los intereses, tratamos de entender la Shoah, el holocausto, le estamos concediendo el papel de algo más, algo menos pues que barbarie. Solo en la medida en que percibimos sin tratar de entender, podemos darnos cuenta de la barbarie brutal que significa haberlo explicado bien, pero luego tú ahí me complementas. Este, bueno, eh, con este libro, eh, Stefan Gandler nos entrega, como se ha dicho, el tercer libro que ha escrito y publicado en México. Eh, el primero, Marxismo Crítico, que analiza la obra de Sánchez Vázquez y de Bolívar Echeverría, tuve la suerte de ser comentarista en aquella ocasión. El segundo, los, el libro muy parecido a este, el siglo XXI, un libro pequeño, el, otro es un libro gordo de Fondo Cultura, muy parecido a este, está la venta afuera, Fragmentos de Frankfurt, eh, y este tercero que le puso este título que nadie ha comentado, el discreto encanto de la modernidad, que yo lo veo como un homenaje a Luis Buñuel por su película, ahora que acaba de cumplir 30 años de, muerto, El discreto encanto de la burguesía, no sé cómo lo pensó, obviamente la modernidad es tema central en todo el libro, pero el discreto encanto es muy buñuelesco este, como expresión. Eh, yo recomiendo, ya que está aprovechando que está en la venta, que compren los dos, este y fragmentos de Frankfurt, porque hay algunas cosas que Stefan no explica aquí, porque ya están explicadas en fragmentos de Frankfurt. Por ejemplo, toda la explicación muy buena que hace Stefan en aquel, en fragmentos de Frankfurt, sobre el antisemitismo. Todo el análisis que hace de él mismo y de este, Jaime y Adorno en, dialéctica de la ilustración y el análisis que hacen del antisemitismo. Entonces, para entender bien, sobre todo el primer capítulo de la Shoah, pero todos, en el fondo todos, hay un hilo, digamos, una cosa muy, muy lograda, es que estos libros que son colección de ensayos, rara vez tienen unidad. Aquí hay una unidad total, total realmente total, es Europa, México o Europa, América, aunque México es el, dominante, este, modernidad, eh, teoría crítica, en todos los temas transcurren horizontalmente y están presentes, incluso en el ensayo sobre, sobre Juárez y el liberalismo mexicano, Empieza hablando de Alemania, obviamente, porque ese es el, ese es el valor de casi todos los ensayos del libro. Incluso cuando analiza en otro de los ensayos, creo que es uno de los últimos, este, no, es Ideología y Conocimiento, donde cuando analiza el debate entre Sánchez Vázquez y Luis Villoro, también está pensando en el debate entre América y el, eurocentrismo. Y por eso termina proponiendo que elaboremos en México la nueva etapa de la teoría crítica. Nos da la misión histórica, nos entrega con este libro la misión histórica, ahora les toca a ustedes. Los de Frankfurt no pueden, están atrapados. Los de Alemania no pueden, los de Europa no pueden, están atrapados en su propio complejo de superioridad, en su incapacidad de aprender del tercer mundo. Y por eso dice en el otro capítulo de Juárez, no, pudieron aprender nada de Juárez. Les una lección histórica maravillosa y en lugar de aprender, la rechazaron. Los llamaron un asesinato de rebeldes bárbaros, como ya relataron. Este, bueno, en el primer ensayo, Stefan nos cuenta parte de su vida, en el primer libro, de cómo pasaron él y otros de su generación de la minimización del holocausto, Shoah, compartiendo la actitud predominante en la Alemania occidental de posguerra a su lucidez agudísima actual. Son mis calificativos ambos, minimización y lucidez agudísima actual, como resultado de la película de Lanzmann. A la Shoah, los miembros de la escuela de Frankfurt la calificaron como ruptura de la civilización, no como cosa menor, no como locura, no como que Hitler estaba loco, no como una normalidad, como una ruptura de la civilización que además era previsible. Es, terrible. Ese análisis que, bueno, finalmente es de Horkheimer y Adorno, pero que lo mete aquí con una fuerza inusitada Stefan, es terrible. Es la ilustración la que en última instancia lleva a la Shoah por su obsesión con la igualdad, por su obsesión con este, la igualdad, entre otras cosas, significa la intolerancia de lo diverso, de lo distinto. Y es como definen el antisemitismo los autores de la teoría crítica, Adorno y Horkheimer en particular, como la intolerancia de lo distinto, lo que como es distinto no lo entendemos, como no lo entendemos lo tememos, como queremos que todos sean como nosotros que somos superiores, lo destruimos. Bueno, este, así este ritmo no voy a acabar de ver todo lo que traigo, pero se me van ocurriendo cosas, perdón. <laughs> Así me funciona la <laughs> Por eso nunca sé lo que voy a escribir cuando empiezo a escribir. <laughs> A la Shoah los miembros de la... Ah, lo Y Gangler la califica en el libro que hoy comento como este proceso único de una matanza completamente planeada, organizada y llevada a cabo usando los grandes descubrimientos de la ciencia y los métodos industriales más avanzados. Nunca antes, dice Gangler, y nunca después habría fábricas de la muerte más perfectas y más racionalizadas en términos de la razón instrumental. Dante resalta la importancia de lo precedente al punto de afirmar que, lo cito, ningún otro concepto de la teoría crítica se puede verdaderamente entender sin conocer a fondo y no solamente de manera superficial lo que fue este proceso casi completamente exitoso de convertir a Europa en Judenfrei o sea, liberada de judíos, una Europa sin judíos. Y luego añade, refiriéndose a lo dicho por Adorno, respecto a la desesperación frente a la cual habría que establecer una filosofía que pueda ser practicada responsablemente. Y dice, refiriéndose a Adorno, se refiere a la desesperación que provoca el conocimiento no superficial del mencionado hecho único en la historia, la Shoah, en cualquier ser humano no completamente cínico, y mucho más todavía los que apenas se salvaron del destino que el movimiento popular nacional socialista les había previsto. Toda la teoría crítica debería haber perecido en las cámaras de gas si la historia hubiera cumplido su destino lógico, como después diría Horkheimer. Pero la desesperación es también a nivel conceptual, teórico. Es ahí donde la teoría crítica tiene su principal ruptura con la izquierda clásica, el movimiento obrero y el marxismo tradicional. Es la ruptura con la creencia segura en el papel progresista, revolucionario del proletariado. Ahí termina ah, la cita que yo estoy haciendo de proletariado, que es, es el que dijo todo esto, proletariado que como dice después el propio Estefan, participaría en alto grado en el proyecto barbárico del nazismo. La ruptura efectuada por la teoría crítica lleva a Gangler a criticar a Marx por su ingenuidad o ignorancia sobre el grado de crueldad al cual puede llevar este sistema económico. En las loas de Marx a la función civilizatoria del capitalismo nunca se le ocurrió efectivamente eso. Y esta cosa de que fueron proletarios la mayor parte de los nazis es terrible. la clase social que iba a liberar a la humanidad y, la que estuvo más cerca de hacerlo de Europa Occidental fue la alemana, esa constituyó las filas del, nazismo eh, y a lo mejor parte de los oficiales. Bueno, eh, en este, esta historia que cuenta Stefan sobre su adolescencia, eh, que sube a un ático y encuentra suásticas y banderas nazis en un ático, y dice que le gustaba subir a los áticos y entonces ya sabía como cuántos años llevaban las cosas ahí por la el grosor de la capa de polvo y entonces que sabía que esas suásticas y esas banderas habían sido usadas hace no mucho tiempo. Ahí descubrió, dice él, que el nazismo estaba vivo en Alemania, él pensaba antes de esto. Este, y luego, bueno, nos va a contar el resto de la historia, cómo él llegó a ese cambio eh, que culmina en lo de la película Shoah. Pero aquí quiero hacer un parangón este, con otro filósofo este, que también nació en Alemania, como Estefan, que tampoco vive en Alemania como Estefan, y que también descubrió como Estefan el horror de haber nacido en un país que hizo lo que hizo Alemania. Me refiero a Thomas Pogge filósofo muy destacado y muy conocido, seguramente ustedes lo conocen muy bien. El primer párrafo del libro Politics as Usual del filósofo Tomás Pogge, quien nació en Alemania en 1953, es como nueve años antes que tú, en 64, 11 años antes que tú. Este, y vive desde hace muchos años en Estados Unidos, empieza diciendo así empieza su libro. Siendo niño hice un descubrimiento notable. Dice niño, no nos dice la edad. Child es el término que usa en inglés. Supe que el país en el que había nacido había unos años antes llevado a cabo una guerra horrorosa con sus vecinos y durante la misma había encarcelado en campos de concentración, esclavizado y asesinado un número inimaginable de judíos y otros civiles. Y termina ese párrafo diciendo, todos los adultos que conocía habían participado de una u otra manera en estos eventos. Nueve páginas adelante, después de haber presentado el propósito y el contenido de este libro, describe su trabajo en el libro sobre, sobre pobreza y concluye filosófico o no, este trabajo ha sido muy descuidado y necesita hacerse, el de estudiar la pobreza en el mundo y criticar al Banco Mundial, que es lo que hace Cuando la mitad más pobre de la humanidad ha sido comprimida a menos del 3% del ingreso global de los hogares, la mitad menos del 3% del ingreso, viviendo en terrible pobreza y muriendo por tanto a una tasa de 2.000 por hora no podemos todos voltear hacia otro lado. Continúa hablando él y dice, bueno, escribiendo, dice, como Albert Hirschman me dijo, cambiando al idioma alemán en una conversación acerca de la guerra civil española, uno tenía que involucrarse. Y termina diciendo, nuestros niños, se refiere a los de Estados Unidos, a todos los de Europa Occidental, todos los del primer mundo, no deben crecer entre asesinos. En ese libro, Thomas Pogge sostiene que todos los habitantes del primer mundo son responsables del genocidio que se está cometiendo todo el tiempo, provocando la muerte de toda esa mitad más pobre de la humanidad por bloquearles económicamente una serie de políticas económicas que los sumen en la pobreza y no hacer nada serio para compensarlo. Ahora vuelvo a Stefan. Dice Stefan Gandler en sus palabras liminares, al realizarse la unificación de las dos Alemanias, se desvaneció toda esperanza de poder vivir en este país sin negar por completo mi conocimiento histórico y sin anular mi percepción de que Alemania está construida sobre las cenizas de millones de asesinados de toda la Europa ocupada por las tropas de la guerra. Fuimos varios los que salimos del país, al que no le dimos ningún futuro real. Ahí termina Estefan y yo añado, me pregunto si Pogge es uno de ellos, de esos que salieron porque no pudieron seguir viviendo ahí, no sé, si lo que cuenta de este descubrimiento de niño y el hecho de vivir en Estados Unidos están relacionados, él no lo dice, no lo dice como sí lo dice Stefan. Gandler añade, siempre me he preguntado por qué no se tuvieron que ir los ex nacionalsocialistas, los genocidas, los que organizaron los trenes a Auschwitz y los que cerraron las puertas de las cámaras de gas. Hasta hoy no he podido asumir del todo que ellos se quedaron tranquilamente en Alemania, cobrando hasta su muerte natural su pensión del Estado. Y continúa diciendo, y cobraron por cada vez que soltaban el gas, cada vez que arrastraban cadáveres, cada vez que este, encendían los crematorios. Por eso los están jubilando y les están pagando hoy los lúcidos, conscientes y este, esos salieron de... Concluye, en términos de análisis social probablemente se puede captar esta bestialidad. En términos de entendimiento más amplio, es simplemente inconcebible. Bueno, este... Bueno, aquí yo quiero añadir una anécdota. Yo, igual que Mauricio, soy judío. Este, descubrió de esa manera el genocidio. Yo vivía en la ciudad de Puebla, tenía como 13 años, no recuerdo mi edad exacta, pero por la casa donde vivíamos creo haber tenido aproximadamente esa o un poco menos. Y viendo los libros que mi madre tenía en su biblioteca, este, vi uno muy largo que me llamó la atención porque no me parecía haberlo visto nunca antes y lo lo bajé y estuve en una experiencia, <clears throat> terrible. Yo no sabía del holocausto. Eran puras fotografías con pies de página, no estoy seguro si en yiddish o en hebreo. Me acuerdo que no las pude leer. Leía un poco de yiddish, pero no leía hebreo. Entonces probablemente estarían en hebreo o en un yiddish muy difícil. Eran puras fotografías de bulldozers empujando cadáveres. Esto fue antes, muchas de las fotos son anteriores a los crematorios, cuando los mataban y luego los empujaban y los sepultaban en, cosas comunes. Este. a partir de ahí, de esa experiencia que me la guardé, es la primera vez en mi vida que la comento fue ni con mi hermano, compartí que éramos muy cercanos, volví a poner el libro en su lugar, no le dije nada a mis padres, me quedé callado y poco a poco fui entendiendo lo que era, es que no entendía de qué se trataba, porque no leía ninguna palabras, sabía que eran judíos muertos, sí sabía, vi los penes circuncidados, sabía que eso eran hombres judíos muertos. Era el único símbolo que yo podía identificar para saber que eran judíos todos los hombres muertos que estaban ahí, estaban mezclados con mujeres. No lo comenté nunca con nadie. Bueno, este, a partir de entonces y a medida que fui entendiendo y supe, no recuerdo bien cómo, este, cada vez que oía hablar alemán, me tenía que tapar los oídos porque no lo toqué yo creo que vi películas, empecé a ver películas sobre, sobre holocausto, sobre los campos, sobre todo sobre los campos de concentración en que hablaban alemán, identifiqué, sabiendo y sabía cómo sonaba el alemán, este, y empecé a, no soportar oír el alemán. Este, ya lo superé, ya puedo ver películas hechas en Alemania y no me causan ya ningún problema, porque ya digamos lo sublimé, ya lo intelectualicé, <laughs> ese sentimiento y entonces ya lo traigo de otra manera. Este, bueno, aquí otra vez les recuerdo que Lanzmann dice que la idea de comprender la Shoah es una obscenidad y que no comprenderla fue el proyecto que se trazó durante toda la construcción de la película que le tomó 11 años. Eh, y Stefan Gandler dice que ante la violencia del exterminio surge algo que escapa del marco de la razón. También habla de pedagogizar la memoria. Cuando se pedagogiza, cuando se saca la moraleja de eso que se recuerda, se pierde la fuerza de la memoria. Este ensayo sobre Shoah concluye relatando el ciclo de conferencias organizado por el rector de la Universidad de Frankfurt, de Frankfurt, no de cualquier lugar de Alemania, para contrarrestar el efecto de la película Shoah y ante la movilización estudiantil en la que participó activamente Stefan, obligó a las autoridades a cancelar ese ciclo. Era un ciclo de conferencias para limpiar la imagen del holocausto. Como ya habían hecho otro que Stefan relata también, este, donde incluso llegaron a decir que el holocausto era un crimen asiático no es, asunto nuestro pero somos asiáticos. Era, fíjense lo más que fabricación, tal como lo explica Gardner, era los rusos dominados por una élite judía, estaban intentando apoderarse de toda Europa y destruir al pueblo alemán. entonces la matanza de judíos era un acto preventivo, prácticamente asiático, porque los malas, es muy parecido a la lógica de los norteamericanos actualmente y de los israelíes. Este, también estoy de acuerdo que esa reapropiación de la violencia requiere espíritu crítico, este, porque ha sido brutal y ha convertido al pueblo víctima del genocidio en un pueblo casi genocida, por lo menos que mata quiero comentar algo, ya eh, me tomé mucho tiempo, sobre el ensayo sobre Juárez. Es muy impresionante, es muy profundo. Lo, leí así, de corrido, sin lápiz, sin marcar nada, y me fascinó. Ya después, haciendo una segunda lectura más cuidadosa, empecé a notar todos mis pequeños desacuerdos con lo que escribes. Pero refleja una cosa muy importante. Para entender a Juárez hay que vivir fuera de México. Es que es muy importante. Eso es dramático. Cuando yo viví en América Latina este, y supe que no había divorcio en Colombia, no lo podía creer. Igual que tampoco pude creer que la primera vez que viajé por la principal carretera de Colombia, de Colombia a Medellín, dos carriles delgaditos pegados a la montaña sin acotamiento, como eran las carreteras en México en 1950. Este, pero ese es un signo de atraso tecnológico, el otro es un signo de atraso cultural. Este, y no solo es Colombia, es Chile y es un montón de países que nunca separaron la iglesia del Estado nunca secularizaron al país, no convirtieron al país en un país laico y se da uno cuenta, yo les decía, carajo, no tuvieron un Juárez. <laughs> Sí, y lo mismo obviamente sintió Stefan, llega a México y se da cuenta que aquí hay panteones civiles, matrimonio civil, este, separación total entre la iglesia y el Estado, que no se puede cobrar diezmo y entonces dice, ay, ¿cómo les hizo falta o Juárez? Entonces coincide tu percepción con la que yo tuve con América Latina, con la que uno tiene. Yo nunca he ido a Israel, pero sabe que en Israel no hay divorcio. Hay libertad de cultos, pero para casarse hay que casarse por alguna religión. Los que no se quieren casar por ninguna religión se van a Chipre a casarse. Es otra vez, en Israel no hay separación entre el Estado y el rabinato, no sé si llamarle iglesia, entre el Estado ese religioso espantoso que, domina. Entonces, la percepción tan aguda que tiene Estefan de esta riqueza que México tiene, y que por cierto, hoy en el DF, solo en el DF, no en el resto del país. Pronto vamos a hacer la declaración de independencia, pues vamos a declarar un Estado <laughs> soberano, porque realmente se está agudizando las diferencias con los avances que se lograron durante el gobierno de Brad, en otros terrenos no la hizo muy bien, pero en lo cívico, en lo reproductivo, en lo sexual, estamos ahora, por cierto, muy cerca de algunos estados este, europeos. Matrimonio gay, este, posibilidad de adopción de hijos por las parejas gays, o sea, es matrimonio en igualdad de circunstancias que entre un hombre y una mujer. La ley dice ahora, el matrimonio es un contrato entre dos personas antes decía entre un hombre y una. mujer. muy clara es ese matrimonio y todos los demás, los derechos adscritos a ese matrimonio son únicos, porque es un solo matrimonio. Entonces, otra vez dimos un salto gigantesco y añádanle a eso la interrupción legal del embarazo este, y añádanle a eso el divorcio unilateral en la Ciudad de México basta con que una de las partes diga ya no quiero seguir casado porque no tengo que dar ningún motivo no quiero se disuelve el matrimonio esté o no de acuerdo la otra parte y se disuelve muy rápido las personas que lo manifiestan quedan divorciadas Una un muy importante este, y bueno todo eso vino aparejado eh, con despojar de su poder enorme que tenía a la iglesia por la vía de desamortizar sus bienes, por no permitirle cobrar los, diezmos, por no permitirle hacer ceremonias y cultos en lugares abiertos. Este, pero ahí viene mi desaveniencia con Estefan. Él la trata en una parte, la aborda, está consciente de la, de la polémica que hay en México. Este, eh, y se apoya en Gómez César, que llama especialista. Este, él dice, y a lo mejor tiene razón, no estoy seguro, que Juárez estaba con los oprimidos, estaba a favor de los oprimidos. Y lo demuestra, el primer ejemplo es contundente. Era abogado, defensor de los oprimidos en el estado de Oaxaca, cobrara o no cobrara, cobrara muy poquito, no le interesaba el dinero. El segundo ejemplo es más dudoso porque lo contrapone, es el de que declaró reintrodujo el modelo de la propiedad colectiva de las tierras agrícolas en Yucatán para evitar el, comercio de indígenas de Yucatán hacia Cuba como esclavos. Entonces lo ve como un acto de solidaridad con los oprimidos. Puede ser más un acto de oposición al esclavismo en cualquiera de sus formas que un puro apoyo oprimidos. Eh, la ley Lerdo y las que después complementaron la ley Lerdo, que ya fueron este, promulgadas durante la presidencia errante, por cierto, de, Juárez por toda la República, no solo desamortizaron los bienes de clero, desamortizaron las comunidades indígenas. Este, y no pasó mucho, durante el errante gobierno de Juárez al respecto, este, pero qué tal en el porfiriato. En el porfiriato fueron despojados, yo diría que del 60-70% de sus tierras los indígenas a través de un mecanismo llamado compañías deslindadoras que aplicando la ley Lerdo y las que le sucedieron, este, dijeron, estas tierras ya no son de ustedes, no puede haber propiedad privada colectiva. Ese es el fondo el asunto, o sea, Estefan presenta a Juárez como un liberal político. Y yo creo que también tenía algo de liberal económico, o mucho de liberal económico, si o, por lo menos su grupo, este, porque si no, no se explica desamortizar las, la propiedad de las comunidades indígenas. O sea, es disolverlas. O orillarlos que, que se vayan a las tierras más malas y, que este, vivan en la pobreza. es lo que pasó con las compañías deslindadoras? O se los llevaban de, este, a las haciendas para ahí quedar atrapados a esos indígenas que les quitaban sus tierras o lograban huir a las tierras más lejanas y ahí lograron mantener algunas comunidades. Eh, son algunas de las diferencias con Estefan, pero el texto es excelente. Este, no coincido con Mauricio de que el texto sea muy legible solo porque tiene cosas anecdóticas. No, no. porque en los trabajos, por ejemplo, el, el debate entre Villoro y no hay nada lo mismo pasa en otros de los trabajos, reconocimiento versus etos, etc. Este, no hay nada, y de todas maneras son muy fáciles de leer, se leen fluidamente. ¿Por qué? Porque Estefan habla de cosas que entiende a la perfección. Eso lo saben todos los que han sido estudiantes. Cuando alguien oye a un profesor que entiende muy bien su materia, la materia parece sencilla. ¿Por qué? Porque para explicar sencillamente hay que entender muy bien. los pedantes que llenan de jerga este, críptica sus escritos es porque no entienden lo que están diciendo. Aquí no hay jerga. Aquí es un lenguaje sencillo, usa algunos términos pero los explica este, por eso es, tan legible y tan agradable a Estefan, pregúntame a mí, que ya me chuté los tres libritos que he escrito publicado en México completo, y si leyera yo alemán ya me hubieran leído los, otros. Los invito a, a leer el libro de Estefan y a comprar fragmentos de Frankfurt, leanlos juntos, es un banquete intelectual espléndido y es un shock humano ponen en el centro esta cosa de la Shoah y del nazismo y de, la contradicción de la ilustración. La razón nos lleva a la locura. Eso es lo que dice esta dialéctica de la ilustración, de la locura de querer imponerle al otro la igualdad. Eres igual que yo, tienes que ser como yo. Y si no, te quemo las hogueras de la Inquisición en los campos de y Ignacio. Es la misma lógica. Gracias por este bello libro, Estefan. Muchas gracias.